Tiempo de Misterio es un programa dedicado al mundo del insólito. Ciencia, filosofía, religión y misterio se dan de la mano. Me llamo Raúl López y voy en busca de la verdad, mi verdad. tiempodemisterio.com en busca de la verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tiempo de Misterio. Hoy estoy muy contento. Esta charla con Paolo Presi no os la podéis perder. Tuve la fortuna de conocerlo en una de las ponencias que Pamela y yo dimos en Groseto y nos enamoramos literalmente de él ya lo conocíamos por tantas menciones en libros y artículos, así que poderlo conocer en persona y compartir horas de charla fue un auténtico privilegio. Es una de las personas que más me han influido para formarme una opinión sobre el misterio de las voces paranormales. Paolo Presi nació en Goizia, al noreste de Italia, en 1947. Es ingeniero aeronáutico estudioso de la parapsicología desde 1960 y uno de los máximos especialistas mundiales en transcomunicación instrumental desde 1973. Paolo Presi ha estudiado el fenómeno de la TCI durante más de 40 años, profundizando principalmente en el proceso que está detrás de la formación de las voces. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales. Por su larga y fructífera actividad como investigador, en el 2002 fue premiado por la Fundación Suiza de Parapsicología. Fue director del Departamento de Investigación del Laboratorio Interdisciplinar de Investigación Biopsicocibernética de Bolonia y responsable del Departamento Electroacústica fue responsable de la investigación espectrográfica y lingüística de las voces paranormales cuyos resultados fueron expuestos en lo que se denominó el proyecto Esfinge. Investigó al transcomunicador Marcello Bacci en numerosas ocasiones, sometiéndolo a varias pruebas para descartar cualquier tipo de fraude. A Paolo se le considera uno de los investigadores más importantes del mundo en el campo de la TCI. Hoy, en tiempo de misterio, brutal. Paolo Presi. tiempodemisterio.com en busca de la verdad. Come stai? Bene, grazie, bene. Sì, non posso lamentarmi. Sì, sì. Mi fa piacere rivedervi. Piacere tutto nostro. Allora, Paolo, la prima domanda eh, che appunto vogliamo presentare è questa. Che cos'è la transcomunicazione strumentale? La transcomunicazione strumentale, chiamata anche metafonia in Italia o anche eh, psicofonia in Italia, eh, è eh, un fenomeno particolare che riguarda l'incisione o la registrazione di voci presunte di, presun di, diciamo, di provenienza ignota, però eh, si pensa siano de de derivate da, da defunti, eh, queste voci compaiono incise su un nastro magnetico o oggi, eh, oggi come oggi mm, su un, PC, su un personal computer. Ecco, eh, è un fenomeno che è stato studiato fino a un certo punto perché oltre a un certo punto ehm, non è più possibile analizzare scientificamente la cosa. Diciamo è stato sperimentato molto, eh, ci sono tante testimonianze dell'esistenza di questo fenomeno, però dal punto di vista scientifico eh, eh, abbiamo fatto solo al laboratorio di Bologna e abbiamo dimostrato che le voci non sono allucinazioni o illusioni psicoacustiche, ma sono voci reali, cioè eventi linguistici. Meraviglia. Allora, Jurgenson è considerato il padre della transcomunicazione, ma prima c'erano altri sperimentatori che registravano voci su dispositivi elettronici, ad esempio come i sacerdoti gemelli, Erneti o Attila von eh, Zilai. <laughs> Zilai. come furono le loro esperienze? Ecco, diciamo che eh, ufficialmente diciamo, o meglio, tradizionalmente, il, lo scopritore delle voci è Jürgenson, Friedrich Jürgenson. Però storicamente eh, questo non è esatto, perché prima di Jürgenson ci sono stati due eventi. Quindi diciamo, il primo caso diciamo, è, è, avvenuto il 17 settembre del 1952, questo. Il primo successo presso eh, il laboratorio di elettroacustica del, dell'Università Sacco Cuore eh, di Milano, diretto all'epoca da padre, eh, da padre mh, mm, Gemelli. E presente era il padre Ernetti e più altri quattro eh, persone, eh, sacerdoti, che stavano eh, facendo questo corso di oscillografia presso il laboratorio di, eh, di, padre, di padre, Gemelli. L'evento venne eh, casualmente, anche lì è stato un fenomeno del tutto spontaneo, in quanto all'epoca eh, non esistevano ancora i bei registratori a nastro, col nastro magnetico, ma esistevano solo registratori a filo. E eh, padre, Ernetti, padre Gemelli eh, utilizzava un registratore a filo della Geloso, un, mar un marchio italiano che costruiva a suo tempo i registratori. A un certo punto, non, eh, se, eh, non funzionando bene il, la, la, la, frenatura, cioè il, il, lo stoppaggio diciamo, del, del, del, durante il riavvolgimento, eccetera, cosa succedeva? Non funzionando bene eh, le, lo stoppaggio eh, avveniva che eh, spesso il filo si rompeva e di conseguenza eh, bisognava riannotarlo e poi eh, risentire quello che era inciso. Siccome si rompeva spesso questo, questo eh, filo magnetico, eh, il buon padre Gemelli faceva come sempre quando era nelle difficoltà invocava il proprio papà. Papà aiutami, diceva sempre, papà aiutami. E, quella volta lì, eh, dopo questo, questa frase ormai consueta di Padre Gemelli, si sentì eh, la registrazione, risentendo la registrazione fi, sul filo, si trova, ma certo che ti aiuto, sono, eh, sono sempre qui con te. Certo, certo, ti aiuto, sono sempre qui con te. E a un certo punto tutti rimangono eh, stupiti di questa voce. Ma eh, padre Ernetti dice, ma questo è, eh, sente la voce, è proprio suo papà. Eh sì, è il mio papà, dice lui. E poi padre Ernetti dice, eh, eh, provi a chiedere padre, perché il padre Gemelli è rimasto scosso di questa risposta. E padre Ernetti disse, no, chieda se è proprio lui. E allora gli fa, eh, a un certo punto il padre Gemelli dice, papà, se sei veramente tu, da, dammi un segno, dimmi se sei veramente tu. La, eh, la risposta è subito dopo, su, incisa sul nastro, che dice, ma certo che so, sono io che ti aiuto, testone. Addirittura! Testone, sì, perché testone lo diceva sempre il papà di Padre Gemelli, era suo, suo modo di dire, sì sì. Eh, eh, in italiano si potrebbe dire che quando dici testone a uno vuol dire uno che non capisce, no? che è un certo. po' duro di comprendonio. Testa, testa, testa dura, esattamente, sì. Successivamente, nell'86, quindi prima ancora di Jurgenson, Raymond Biles, uno, era un, un, para, un, uno studioso di parapsicologia inglese, il quale cercava di fare delle registrazioni di una voce diretta. Lui cercava le voci dirette. Allora aveva costruito una specie di scatola in cui dentro veniva messo un microfono e questo microfono avrebbe dovuto eh, registrare le voci dirette che si formavano in quella scatola. In realtà non si formavano voci dirette ma altre voci bisbigliate, sussurrate, molto veloci. Ecco, diciamo questo è un altro, il secondo caso di voci paranormali eh, registrate. Certo. Ecco, poi alla fine eh, nasce eh, la scoperta di, di Jurgenson, che è stata il 12 giugno del 1959, che è stato anche lì un caso, eh, quindi voci spontanee, nate spontaneamente, eh, le quali si, manifesta, si manifestarono mentre lui stava facendo delle registrazioni via microfono dalla mansarda del, della sua abitazione per, eh, stava registrando il canto degli uccelli notturni. Ah. Ecco, perché lui faceva, oltretutto era un regista, quindi faceva dei documentari, eccetera. Jurgenson era eh, un poliglotta, non solo regista, ma cantante, lirico, sì, eh, poi eh, è stato anche un esperto di archeologia eh, e aveva collaborato a, ah, per ritrovare sotto l'altare de, del Vaticano, della chiesa di San Pietro, le, eh, il sepolcro di, eh, de, con le ossa di, di San Pietro, aveva collaborato ecco, con degli archeologi e poi, sempre grazie al suo ecletismo, <laughs> era anche pittore. Aveva fatto due ritratti del Papa Paolo VI addirittura. Quindi eh, era una persona a vasto spettro, di una capacità... Con tanti doni, eh? <laughs> Esatto, esatto. Ecco, e quindi diciamo in questi tre casi il fenomeno si è manifestato eh, spontaneamente, non, non provocato da, dagli esatto. operatori, apparentemente. Ecco, apparentemente. Cioè si sono mm, verificate da sole, queste voci si sono incise senza essere chiamate, ecco. E poi eh, questo, questa è la storia, diciamo così, la cronistoria de, di, di, queste voci. Dopo di Jurgenson, o parallelamente a Jurgenson, c'è stato Raudive, Konstantin Raudive, che non ho conosciuto, mentre Jurgenson l'ho conosciuto personalmente, eh, Raudive no, non l'ho conosciuto, eh, perché poi eh, lui è scomparso eh, e no, non ho avuto nessuna occasione di incontrarlo a dei congressi o altro. Ecco. Così. E invece il metodo di registrare le psicofonie usando una radio su una stazione radio in bianco, chi l'ha innovato? l'ha ideato Jurgenson, ma non così perché si è sognato eh, di, di, provare con quel metodo. No, la, eh, lui aveva una interlocutrice di carattere femminile dalla voce, si pensa, che si chiamava Lena. Eh, questa Lena la, lo consigliò di usare anche la radio. Ah. Allora lui ha fatto nient'altro che mettere un microfono davanti alla radio. Eh, lui l'aveva messo e usava poi vari, nei vari anni a seguire, usava eh, sulle onde medie, non sulle onde corte. Okay. Eh, e poi invece è stato utilizzato quel metodo delle onde corte e dopo vedremo perché. Secondo te si ottengono migliori risultati in questo modo rispetto al metodo classico di utilizzare registratore e microfono? Sì, è così. con la radio si ottengono delle voci anche timbriche, Okay. Mentre eh, in genere il metodo microfonico dà, dà eh, come risultato voci bisbigliate, quindi afone, bisbigliate e molto veloci. Mentre con la radio mantiene la velocità, mantengono la velocità eh, queste voci, però con una cadenza particolare e di conseguenza eh, era facilmente, eh, essendo anche eh, abbastanza diciamo, sia afone, ma soprattutto si ottiene con maggior successo voci timbriche Beh. e di certo. conseguenza eh, sono più decodificabili eh, della radio. Della radio. questo crea la differenza tra le voci. Sì, sì, sì, ecco qua il nostro Garrido. <laughs> De lo che stai explicando, Paolo, della differenza diferencia entre voces de radio e voci con, microfono, con grabazione microfonica, grabación ¿Es posible que eh, esa voz de radio opere sobre una onda específica, cosa que no ocurre, por ejemplo, en el caso de un micrófono? ¿Es posible, mm. por eso la voz es de timbre, es más fluida? Sí. ¿Puede ser que haya ese aporte de onda, por describirlo de alguna forma? Direi que lo eh, quello che è stato eh, evidenziato da, da, dallo studio delle voci eh, timbriche radiofoniche è che le voci, essendo eh, diciamo abbastanza rumoroso il, la, la, sintonia rumorosa da, eh, su, della radio sulle onde corte, eh, e quindi le voci sembra che um, ehm, avessero eh, o sfruttassero come alimento energetico per mm. essere modificato in termini linguistici. Eh, mm. Ecco, eh, questo, eh, questo, potrebbe essere una spiegazione, ecco, che è più probabile appunto che le voci radiofoniche mm, sono maggiormente chiare, maggiormente timbriche, perché mm. hanno il sostegno di mm. una rumorosità vale. insita nella radio eh, mm. sintonizzata, eh, eccetera. Eh, tant'è vero che uno dei metodi così che si usa è di mh, mm, sintonizzare la radio. Que no, questo non lo faceva Baci, eh. Baci è tutto un altro discorso, ma normalmente così a livello amatoriale come possiamo fare noi, un buon metodo è quello di sintonizzare la radio in una zona tra due stazioni che si influenzano vicendevolmente, ora prevale una, ora prevale l'altra e di conseguenza un, eh, viene a crearsi una situazione di instabilità sì. acustica che è un ottimo alimento energetico per essere modulato da parte delle voci. Sì, sì. Ah. Eh, perché usare le onde corte? perché le onde corte sono nei, normali apparecchi commerciali eh, non hanno una grande selettività. Quindi eh, su, su, su, io ho una radio lì che è professionale, no? tu spaziali con la cadenza che vuoi tu e trovi una stazione dopo due girate di manopola per dire lì nelle, negli apparecchi normali le stazioni radio sono molto vicine e di mm. conseguenza si influenzano una con l'altra, creano quel sistema diciamo di instabilità acustica tale per cui può essere in quel momento ricevuto una voce. Mm. Si crea il presupposto per poter modulare questo. Sì. La, le, le voci paranormali usano l'espectro elettromagnetico. Eh, eh, eh qua comincia, cominciano i problemi. No, perché ci sono tante, tante spiegazioni che ognuno ha sempre dato le sue spiegazioni e io rispetto tutte. Io dico il mio punto di vista come ricercatore, come conclusione a cui io sono arrivato. Okay. Ecco. A mio avviso a suo tempo, negli anni 70 e anni 80, era di moda, era corrente il cosiddetto modello radiofonico, cioè tutti facevano esperimenti con la radio e pertanto pensavano di trovare una frequenza sulle onde corte o sulle altre gambe d'onda che sia eh, eh, favorevole per l'esprimersi delle voci. E quindi erano convinti che il messaggio, anche de, de, da parte dei cosiddetti defunti, potesse arrivare via etere, cioè via elettromagn onde elettromagnetiche. In realtà io non sono per niente d'accordo. Qual <clears throat> motivo? Perché all'epoca tra l'ingegner Traina, io e altri sperimentatori eh, eh, avevamo costruito più apparecchietti per, eh, per migliorare la ricezione delle voci. Ebbene, veniva migliorata la ricezione delle voci, ma per chi? Per quello che aveva costruito l'apparecchiatura. Mm. Non, non per tutti, quindi non era ripetibile, ma solo nasceva quasi un'affezione eh, nei confronti della propria apparecchiatura che l'apparecchiatura diventava veramente una bella creatura per, per chi l'ha costruito. Ma in realtà <clears throat> non era questa la, la ragione, ma questa affezione nella propria creatura non faceva nient'altro che sintonizzare la proprio, la proprio inconscio e tutto la, l'animo, perché qui è coinvolto tutto, l'inconscio, eh, l'animo spirituale, tutto eh, eh, viene coinvolto. E creava quello che vedremo che io ho chiamato il modello psichico, perché eh, io ho sempre praticamente eh, negato la, il fatto che le voci si esprimevano tramite onde elettromagnetiche ma il fenomeno era limitato all'apparecchiatura e all'operatore e l'operatore doveva essere nelle condizioni ottimali per poter ricevere le voci. Perfetto. José Carísimo, dici. De lo che explica Paolo è algo che io sempre he pensato o he echado di meno. Creo che sempre hemos enfocado más el estudio delle voci o el estudio de trascomunicazione hacia una mecánica física para intentar comprender físicamente qué es lo que ocurre. De ahí que Raúl pregunte si, estas voces se mueven en un espectro electromagnético. Y eso que acabas de comentar sobre el psiquismo, siempre he echado en falta un estudio sobre una mecánica orgánica, o sea, un estudio sobre eh, eh, esa línea de trabajo, porque en realidad el fenómeno lo experimenta un ser orgánico, eh, es que hay una diferencia entre lo que sería un universo mecánico físico donde eh, fluyen todos esos fenómenos que se pueden parametrizar o estudiar, pero sí que es cierto que comentas, y estoy de acuerdo contigo en el sentido de que eh, esa mecánica psíquica o esa mecánica orgánica siempre ha sido también muy importante y que creo que ahí es donde está el porcentaje más alto del secreto del fenómeno. No sé si Spiego. Sì, perché l'ultimo anello della catena fenomenica mm. è un evento fisico. Quindi c'è una trasduzione eventualmente da mm. un fenomeno psichico a un fenomeno fisico. fisico. E questo probabilmente direi che avviene tramite una proiezione psicocinetica da parte dell'operatore. Mm -hmm detto per inciso, una delle osservazioni che ho fatto io e che poi sono state confermate da tutti gli altri operatori mm. era questo. Le voci, quando si lavorava con la radio e il registratore a nastro, uh mm-hmm. -huh. eccetera, le voci sem sembrava, che, sembrava, che, utilizzassero uh, o preferif, pre preferivano direi il, il momento della, che avveniva l'apertura del, della registrazione oppure durante la chiusura della registrazione. Per qual motivo? Questo avveniva, a mio avviso, perché quei due momenti sono momenti di allentamento attentivo e quindi dà sfogo alla proiezione, da, diciamo, da, da modo alla, alla psicocinesi di manifestarsi incidendo qualche cosa sul nastro. Sì, sì, sì. Quindi io ho sempre considerato oggi, a distanza ormai di 50 anni che seguo questo fenomeno, eh, sono dell'opinione che esiste, può esistere un modello, diciamo, interpretativo di come avviene il fenomeno. Questo fatto cosa comporta? Comporta che ehm, l'ente emittente, e quindi supponiamo un defunto, sì. ma che è di natura ormai spirituale, psicospirituale, se nei primi piani del, diciamo, dell'evoluzione possiamo parlare di psicospirituale. Ecco, il, il, il fenomeno avviene, cioè l'informazione avviene partendo da questa eh, personalità e indirizzato all'operatore che sta ricercando con le voci, con mm. l'esperimento delle voci. Cosa avviene in quel momento? Dobbiamo pensare che c'è un ente psichico o spirituale emittente e che arriva a un... A un eh, a, a, no, no, non può arrivare direttamente su un, eh, un registratore, un mezzo meccanico o altro, mm. ma deve avvenire <clears throat> tramite un ente che sia della stessa natura dell'ente emittente. Quindi, a mio avviso, questo avviene con una specie di risonanza. Io la preferisco eh, definirla una comunione, eh, comunio proprio, tra eh, due entità spirituali personalità defunta e componente spirituale che abbiamo, almeno per chi ci creda, <laughs> io ci eh, credo, <laughs> eh, eh, questa componente spirituale che abbiamo noi all'interno, nel, nel, nostro sistema umano, fisico umano. Il passaggio di questa informazione dall'ente spirituale di, del, del ricevente al, eh, al fatto fisico, all'evento fisico che è l'incisione sul nastro, avviene tramite questa psicocinesi. Uh-huh. Ecco, ancora eh, parliamo del, degli anni 70. John Biloff è stato uno psicologo, studioso de, de, de, diciamo dei fenomeni paranormali, della SPR inglese. Uh-huh e lui ha scritto nel suo discorso che ha fatto eh, diciamo, eh, all'apertura dell'anno eh, diciamo, eh, nuovo di ricerca, disse egli ipotizzò che tale azione, cioè l'azione psicocinetica, che tale azione non sia necessariamente un tipo di super energia mm-hmm. che risiede nella mente o nel corpo dell'uomo, ma che possa essere qualcosa che avviene, parole testuali, in certe circostanze ancora da stabilirsi e quindi da identificare, un'idea o un'intenzione mentale che può automaticamente costringere un sistema fisico ad agire in modo da esprimere quell'idea o quell'intenzione. In definitiva, sarebbe un fatto conclusivo senza che vi sia un ulteriore meccanismo che faccia da ponte per rendere intellegibile questo fatto. Ecco qua. Certo. Sì, sì, sì. È, è, è, molto importante questo, perché se eh, voi leggete anche un po' la letteratura medianica, eh, i report dei vari, de, di medium, di quelli di eh, elevature, di, di, di, di classe attendibili, mhm. eccetera, dicono che nell'immediato post mortem sì. uno deve soddisfare quelle cose che eh, in, in vita non era riuscito a soddisfare. <laughs> E allora praticamente solo il pensiero di cosa deve soddisfare nell'aldilà si, pre, eh, si automaticamente si, eh, e immediatamente si crea la nuova realtà per soddisfare questo, questo, questo bisogno eh, di attuare qualcosa. Infatti, quando, quando il buon, il buon Beloff dice in definitiva sarebbe un fatto conclusivo, quindi che porta immediatamente alla fine, senza che vi sia un ulteriore meccanismo che faccia da ponte per rendere intelligibile questo fatto. Cioè un fatto immediato. Quello è, anche nell'aldilà sembra che appunto chi non è riuscito a soddisfare eh, le cose che doveva fare per la propria evoluzione, eh, nel, nel eh, preciso istante che ci pensa a questa nuova realtà, si trova ad affrontare realmente quella realtà per soddisfare quello, eh, bisogno, quel bisogno che avrebbe avuto eh, di soddisfare in, Ita- in vita. Wow. È, possibile, è possibile, disculpa Paolo? Sì. Eh, la posibilidad en la experiencia de transcomunicación que se produzca un sincronismo entre, ¿cómo lo diría? Entre unos espacios y tiempos diferenciados del espacio y tiempo lineal en el que estamos. Es mm. posible que, porque si eso ocurre desde un punto de vista psíquico o espiritual, evidentemente eh, digamos que tenemos una cualidad para sustraer realidades que se manifiestan a través de modelos físicos, ya sea electromagnetismo, ondas, o sea, que en realidad el fenómeno pudiera ser que, que se escondiese ahí, en esa sincronía de, de unos espacios y tiempos que son completamente diferentes. Cierto, seguramente seguramente es seguramente es Infatti la, la, psique humana, la mm. psique humana, è l'unico elemento fisico che è in mm. grado di trascendere lo spazio-tempo fisico. Mm -hmm. Infatti la precognizione, la, la, percezione a mm. distanza di oggetti, di persone, eccetera, va mm -hmm. al di là di quello che è il continuum normale spazio-temporale fisico e di conseguenza c'è questa sintonia, come dici tu, con eh, questi altri continui. Otro continuo, claro. Ma, eh, esatto, sì. È la, è, la stessa cosa eh. Eh, quando si eh, cerca di comunicare con un defunto. Sì. Perché uno desidera ardentemente una mamma, ad esempio, di comunicare col proprio figliolo defunto. Mm. E lì c'è l'amore, l'intensità del proprio sentimento, mm. tale per cui eh, eh, si viene a creare quello che dicevo prima, una comunione, mm. una comunione vera e propria tra il suo spirito della mamma e lo spirito del figliolo defunto. L'energia dell'amore, no Paolo? Come? <laughs> L'energia dell'amore. Sì, sì, l'energia dell'amore, proprio così, è vero. Quando ho fatto la ricerca sulle migliori, quale potrebbe essere la migliore frequenza per, eh, per ricevere, eccetera, onde corte, onde medie, eh, che frequenza, eccetera. Quindi spazzolavo un po' tutta la scala parlante della radio. Mi accorsi che ognuno in Italia, almeno in Italia all'epoca, avevo fatto amicizia con buon Bacci e con altri sperimentatori italiani ho, a cui ho fatto visita cercando di capire come operavano. E ognuno operava su frequenze diverse e tutte trovate in proprio, in, da soli. Hanno trovato, avuto dei risultati su una certa frequenza, poi si sono fermati là e, da, e là ottenevano sempre i buoni risultati. modelo psíquico, desiderio. Interesante. Sí, de hecho, creo que cada día la experiencia humana en la vida en sí mismo, construcciones de modelos de espacios y tiempos. Sí, sí, sí, sí, sí, O sea, de hecho, cuando pensamos en el pasado estamos construyendo un modelo espaciotemporal distinto, al igual que cuando pensamos en el futuro. Quizás en la experiencia, quizás es mi parecer a veces, en la experiencia de la transcomunicación cuando se empiezan a iniciar los primeros contactos, se produce una apertura interior del experimentador, ¿no? Sí, Empieza a ir moldeando, construyendo un constructor comunicativo, que yo siempre he pensado, con Raúl muchas veces, y Pamela lo hemos hablado, tiene que haber algo relacionado con modelos espaciotemporales. Sí, sí, sí. Que se interconectan y cuando sincronizan, Sì, sì, sì. sì fenomeno sì. surge. Fenomeno sì, surge. Sì, sì, Si può parlare eh, perfettamente in, questo, in questi termini anche. Mm-hmm. Certo, certo, beh, è, è, è, è, perfettamente logico questo discorso che fai. Sono d'accordo. Eh. Allora dicevo che, eh, per concludere quel discorso di prima, mm. che eh, mi ero accorto che ognuno lavorava su frequenze diverse e le apparecchiature non erano valide, se erano valide per chi l'aveva ideata e costruita, non era valida per altre persone. Di conseguenza capì che il, il problema, e quindi il fenomeno, si manifestava tramite la psiche. Mm. Di chi? Dell'operatore. Certo. Se era preparato l'operatore e aperto di mentalità eh, molto vasta, diciamo di apertura, vasta apertura mentale, il fenomeno si manifestava facilmente, ma soprattutto eh, venivano preferiti in termini proprio statistici le, chi aveva più facilità di poter ricevere le voci. Erano proprio le mamme, le mamme. che cercavano di contattare il proprio figliolo. Eh. E perché? Mi sono chiesto perché è il perché è molto semplice. Nemico numero uno dei fenomeni paranormali è la razionalità. Mm-hmm. Se sei troppo razionale, cerchi di inquadrare super razionalmente un fenomeno, è la volta che lo distruggi. Mm. Di conseguenza, di conseguenza bisogna essere aperti mentalmente, razionali quel tanto da non influenzare ciò che stai osservando, ma cercando di essere aperto interiormente anche, come, come, come disposizione d'animo, io lo chiamavo disposizione attentiva, mm. eh, perché è molto importante quella disposizione attentiva, perché eh, fa parte di uno dei, diciamo, eh, eh, eh fattori che, eh, che, concorre a formare quello che io ho chiamato modello psichico. Quindi la mamma, a un certo punto, il grande desiderio di eh, ottenere dei risultati, di, di contattare il proprio figliolo, riesce con quest'amore a superare le barriere della razionalità. A un certo punto pensa soltanto a ottenere dei risultati, ah, senza certo. processare ma come, ma perché, eccetera. No, vuole il risultato immediatamente e mm-hmm. con quel eh, metodo ottiene dei risultati veramente interessanti. Mm-hmm. Quindi legge dell'amore, come diceva. Il, esatto. il potere dell'amore. Il potere dell'amore che rompe le barriere. Esatto, esatto. Tant'è vero, scusa, tant'è vero che il buon, che il buon eh, Gesù Cristo disse che la fede, quindi eh, la fede vuol dire razionalità, stai lì tranquilla, <laughs> quel tanto che serve, ma cerca di capire e di eh, aver fede, perché le, la fede è quella che muove le montagne. Ecco mm-hmm. qua. Fa anche l'impossibile la fede. Ecco qua. Ecco qua, eh, questo è uno dei, dei punti più, più importanti, eh, Paolo, sì, esatto. secondo me. Sì. Esatto. Ci puoi spiegare l'esperimento che l'ingegnere Theodor Rudolph ha eseguito rimuovendo sì. la calamita dall'interno del microfono? Sì. Allora, eh, fisicamente un microfono dinamico ha un traferro, è, un, è eh, diciamo che è una, eh, una calamita, è praticamente una calamita, e attorno c'è un avvolgimento. Con la voce si fa modificare la pressione sulla membrana del microfono. Mm. Ecco, modificando quella si modifica e si muove anche la, la, la mm, diciamo, la, la, bobina e di conseguenza eh, eh per effetto lens eh, si eh, ottiene una differenza di potenziale proporzionale praticamente alla voce che hai, o la voce o il rumore o la musica eccetera Rudolf pensò, partendo dal suo concetto da fisico, che eh, era probabilmente dovuto, eh, le voci erano conseguenza di una variazione dello spin del, della calamita, del magnete eh, che è all'interno de, de, del microfono dinamico. Lui fece questo esperimento ha preso un microfono, ha tolto il, il, il, la, um, calamita. la, calamita. diciamo, e quindi eh, venne chiamato da lui un microfono fantasma. Mm. Quel microfono fantasma venne messo all'interno di una schermatura, cioè una tripla scatola di Mumetal, che è un mm. materiale particolare che scherma oltre alle eh, onde elettromagnetiche, anche i campi magnetici. Mm. E lui osservava che con dentro quel, questo microfono fantasma non otteneva risultati, però estraendo eh, il microfono e inserendo la calamita e rimettendo all'interno, lui otteneva dei risultati, delle voci. Fece questo, stando alla sua relazione a Recanati nel 77, fece a ah, qualcosa come mille esperimenti, anche a distanza. Cioè lui aveva messo anche un temporizzatore per avviare la registrazione in automatico e lui via, anche a centinaia di chilometri di distanza. Quando rientrava sentiva eh, la registrazione e lui otteneva delle voci quando, soltanto quando all'interno c'era la calamita. E quindi certo. lui pensò, lui pensò che il, la voce si manifestava grazie a un campo magnetico, oscillante in questo caso, ed, ed, eh, perché il microfono dinamico si, eh, funziona diciamo, in maniera dinamica. Di conseguenza eh, la sua interpretazione è, era quella che grazie alla, alla, variazione dello spin del magnete permanente eh, la voce poteva manifestarsi. Cioè inizialmente adoravo questa, questa interpretazione, ma poi pensandoci bene eh, mi accorsi che anche se lui metteva il temporizzatore, andava distante e poi quando ritornava riascoltava la registrazione, era quello il momento delle voci, non quando lui era distante. Cioè avveniva con la sua partecipazione attiva al fenomeno. E quindi torniamo sempre a ciò che dicevi prima. Esattamente. Quindi esattamente. è l'operatore che poi... È l'operatore. La vera radio è l'operatore è un semplice generatore di rumore la radio. Tant'è vero, eh, quell'esperienza che abbiamo fatto di togliere le valvole dalla radio, sì, di baci, eh, eh, di, baci e, e, e, quello dimostra che la radio è semplicemente un mezzo. E, e, la psiche di, di Baci che era sull'agitato quella sera lì perché <clears throat> stavamo mettendo alla dura prova le entità. E infatti dopo che abbiamo fatto tolte tutte le valvole, il fenomeno è durato 2 minuti e 33 secondi. Senza valvole? Senza, senza valvole. Poi andando a fievolirsi piano piano, piano. per un semplice motivo. Non poteva troncare la voce quando è stato spento, la, spenta la radio. Non poteva perché c'era un fatto, eh, ci sono i condensatori dell'ultimo stadio de, de, della radio sì? che non si scaricano ah, istantaneamente, certo. hanno gradualmente la scarica. Di conseguenza la voce e la psicocinesi di Bacci funzionava grazie a, questo, a questo, questa isteresi eh, dovuta allo, alla scarica del, del, dei condensatori finali. siempre tenía un, residuo de energía. Es un residuo. Siempre había un residuo de energía que utilizaba para, que las voces... Exactamente. Eh, siempre hay un soporte. Con el tema del de experimento de Theodor Rudolf, eh, la voz paranormal igualmente surgía, aunque estaba el micrófono dentro de una caja blindada, la voz sí, surgía. Eh, ¿Qué soporte? ¿Soporte magnético, gravitacional, elettrico? Sì. Soporte... Che, tanto, vero, Teodoro? sì, tanto è vero che Rudolf poi alla fine ha capito da questi esperimenti che l'energia implicata era un'energia non schermabile. Di conseguenza all'epoca, come ancora oggi, sappiamo che l'unica energia non schermabile è l'energia gravitazionale. Uh mm-hmm. -huh. Rudolf, pertanto, rifacendosi a delle esperienze di un certo fisico, non mi ricordo se era americano, sulla levitazione ottica uh mm-hmm. -huh. all'interno di, di, un fascio laser delle microsfere di vetro stavano sospese dentro nel fascio laser si chiama levitazione ottica il fenomeno. Ah. Ecco, allora lui pensò che se costruiva un laser particolare, forse le voci potevano manifestarsi più chiaramente. Noi, noi all'epoca avevamo un'associazione eh, che studiava, dove ero anch'io uno dei soci fondatori, che studiava le voci, gli abbiamo fornito una pompa a vuoto che gli serviva per fare eh, questo ingegno, questo, questo sistema, mm. eh, col, eh, utilizzando un laser. Por, però purtroppo dopo è venuto a mancare e tutto è morto là. Sí, de ¿Os eh. acordáis, ¿Os acordáis de un registro de Marcello que decía la mía voce luce? Ah, ah sí. Sí, sí, sí. sí, sí. sí de acuerdo. La luz, para mí personalmente, con el trabajo más que todo de imagen. Considero la luz uno de los soportes más importantes que hay de transmisión de información. Sì, cioè, sì, sì, sì, sì. Eh, Paolo, perfettamente d'accordo. Pensi che i cristalli possono aiutare alla trasmissione di questa luce? Serve a creare il famoso modello psichico. Psichico, torniamo sempre lì. del modello psichico è il convincimento che usando una certa cosa, eh, una certa strumentazione, anche i cristalli, eh, si favorisce eh, la ricezione delle voci ma è un'autosuggestione che rafforza il modello psichico. Come la ritualistica antica, ecco, praticamente. Ecco, esatto. Vi porto un esempio. Avete presente la radiestesia? Sì. La radiestesia o rabdomanzia, rabdomanzia con la bacchetta, la radiestesia sì. col pendolino, L'unico studioso che ha centrato il fenomeno e che io eh, abbraccio totalmente è stato un parapsicologo di Lilla in Francia negli anni 40, ritengo. Io ho il suo libro che è tutto già ingiallito <laughs> perché sono passati parecchi anni. Comunque lui aveva trovato il fenomeno, eh, aveva, trovato, eh, aveva scoperto che il fenomeno della radiestesia era eh, basato su dei, principi, dei punti ben precisi che bisognava osservare. Okay. Il primo punto era l'orientamento mentale, lui diceva. Se uno vuole cercare l'acqua, si mette nelle, ne, nei panni di una persona che desidera l'acqua. E quindi il desiderio come prima. Il desiderio prima di tutto. Secondo, c'è la, eh, eh, la seconda, la domanda, l'interrogazione, allora, orientamento mentale, interrogazione mentale, Desi addirittura desidero eh, essere sensibili alla radiazione dell'acqua, ad esempio perché si pensava che tutto fosse radiante, eccetera, la vecchia radiestesia. Quindi predisposizione psichica. Esatto, quindi domanda, quindi orientamento della domanda e quindi dell'obiettivo da raggiungere. Poi lui diceva bisogna mettersi in un, lui chiamava stato passivo d'attesa, cioè stare tranquilli, pensare ad altro, eh, distrarsi senza, senza, pensare più all'argomento del discorso. Mhm. E dopo un certo istante, qualche secondo, qualche minuto, eccetera, secondo una convenzione mentale precostituita, quindi non so, il pendolino, destroso diciamo, eh, positivo, sinistroso, negativo, eccetera. Attivo. Ecco, avviene che lui inconsciamente, con dei movimenti neuromuscolari inconsci, lui fornisce il moto al pendolino. Mm. Quindi il fatto che la radiestesia sia un fenomeno di natura psichica è, a mio avviso, il più razionale, perché tutto tutte le altre interpretazioni sono interpretazioni fasulle, perché non, eh, per anni, veramente tanti anni, si pensava all'irradiazione universale, cioè tutte le materie mandano delle radiazioni particolari, addirittura alcuni radiestesisti avevano trovato il cosiddetto numero di serie, cioè si identificava il, il materiale oggetto della propria ricerca attraverso il numero di oscillazioni o di rotazione del pendolino. Ma mm -hmm. fa mhm. parte tutto di una convenzione mentale è, è, è, una autocostruzione del tutto, del tutto... Anche qua torniamo Paolo al tuo modello psichico, sì. alla fede e che certo. realmente la radio è l'operatore. Certo, certo. perfetto perfetto. La vera radio è l'operatore. Sì, sì. Eh, più che altro un'altra domanda che mi interessa molto agganciare qua. Secondo te una persona scettica e razionale può comunque ottenere dei risultati? E se sì, di che tipo? Io non ne ho mai incontrata una di quel tipo lì, mai. Tant'è vero che in Italia abbiamo il Centro Italiano di Parapsicologia di Bologna, che è eh, un'associazione molto seria per studi della, di parapsicologia. C'era un certo dottor Bersani, Ferdinando Bersani, che io ricordo nel libro, il quale si era messo insieme a un ingegnere, un certo eh, ingegnere, adesso non mi ricordo il nome, comunque eh, si sono messi a fare delle esperienze eh, di psicocinetiche, di voci, cercando il fenomeno. Non hanno mai ottenuto niente, perché lui è professore di fisica, quindi parapsicologo sì, ma di quelli ortodossi, mm. eh, non si va fuori dai, dal seminato, eh, secondo una razionalità. Esatto, rigidi. e lui non ha mai ottenuto niente Ecco. Eh, altri io non, per me è impossibile. Uno che ha un, una razionalità esasperata, esasperata però, perché anch'io sono razionale, però calma, eh, io eh, domino la mia razionalità fino dove che riesco a dominare, dopodiché apro le braccia e dico ben venga tutto, per carità, dopo studieremo i, gli eventi. Eh, Ecco, questo fa parte di tutto di questo orientamento mentale che deve avere l'operatore. Mm. Perfetto, sì. Eh, chi era Carlo Traina? Ah, Carlo Traina, un caro amico. Sì. Il, io lo considero il mio maestro. Oh. Sì, sì, il mio maestro è stato l'ingegner Traina è stato il numero uno in Italia come sperimentatore e come soprattutto studioso, sia sperimentatore che studioso. Eh, Carlo Traina ha fatto tante, tante prove, delle più varie e, e, e, e impensabili, cercando prima di capire il fenomeno fisico ma ne aveva inventate di tutti i colori, la bobina caduce, tante, eh, adesso mi sovvien, non mi sovvengono tutti, in cui alcune, alcune, di queste sue aperture le aveva mandate a me, prova tu Paolo, mi diceva, e, eh, eh, io non ottenevo niente. E Carlo Treina quindi ha fatto grande, eh, un grande studio eh, ed è arrivato anche lui alla conclusione che non esiste una super energia o una eh, qualsiasi diciamo, fonte diversa dalla psiche. Lui alla fine si è dovuto ricredere, mm. anche se anche, se, anche lui, quando era avanti con gli anni, eh, aveva individuato le cosiddette, lui le chiamava emittenti dell'aldilà. Emittenti dell'aldilà. Aldilà, sì. della della sì. Emittenti dell'aldilà. E aveva cominciato con certe frequenze. Ecco, mi aveva mandato anche delle sue voci ottenute con questo metodo. Vi dirò che sinceramente a lui non gliel'ho mai detto per non farlo star male, <laughs> ma io non sentivo assolutamente niente. E dopo vedremo su un altro punto, che questo è molto importante. Eh, infatti l'altra domanda è proprio quella, no? il fatto che una persona possa sentire voci che gli altri non sentono, cosa pensi? Esatto, esatto. Allora, le più immediate come ipotesi sono le allucinazioni e le illusioni psicoacustiche. Okay. Ecco, ci sono, c'è poco da dire, in realtà esistono questi due, questi due mm, fenomeni della nostra psiche che, <clears throat> che mm, influenzano molto eh, i risultati. Mm. I risultati perché una persona sente una cosa e una persona sente un'altra? Perché entrambi, entrambi, innanzitutto, eh, trattandosi di eventi acustici ambigui, quindi non chiari, lascia spazio a de delle diverse interpretazioni. Mm. Però non, tutta, non tutto il fenomeno delle voci deve essere eh, catalogato come allucinazione psicocustica o illusione psicocustica. Perché io mi sono accorto, grazie a una sensitiva italiana, eh, una certa Paradiso, uh mhm. -huh. si chiamava Paradiso di nome e di cognome, che è mancata qualche anno fa, la quale durante i congressi lei si metteva con una scatola, avete presente le, le videocassette sì. VHS, sì. la scatola di contenimento delle VHS Perfetto, sì. Lui, lei con una penna grattava sulla, sulla scatola okay. e, che faceva quindi semplice rumore, rumore, puro rumore e registrava con un registratorino portatile. Poi eh, sentiva, cioè aveva già sentito la domanda di uno della platea, eccetera, non so che voleva parlare con questo o con quest'altro, o poneva un problema, un, un quesito, eh, ascoltando quei rumori da questa apparecchiatura qua, lei percepiva quel rumore in termini acustici, in termini linguistici. Sì, sì. Quindi c'era una trasduzione tra rumore semplice fisico e, e diciamo, è comprensione. Un evento, un evento eh, linguistico tradotto, tra, tra, trasdotto, trasdotto <laughs> dall'inconscio. E allora mi sono accorto che anche le rumorosità casuali, casuali, quindi semplici rumorosità, e quindi anche eventi acustici, eh, diciamo, ambigui, ottenuti con la radio o col semplice regizzatore, eccetera, può essere, possono, questi eventi possono essere decodificati in termini linguistici grazie a, a mio avviso alla partecipazione del nostro inconscio e soprattutto della capacità di percezione extrasensoriale. extrasensoriale. Quindi il fenomeno esiste. Quindi il fenomeno esiste. Mm. Ecco perché uno sente una cosa e uno sente l'altra, perché sono aspettative diverse una delle caratteristiche delle voci che le aveva individuato l'ingegner Traina era proprio la multi, eh, multi interpretazione di un medesimo eh, reperto acustico. Ecco, lui diceva, non, non, aveva inquadrato con la partecipazione della percezione extrasensoriale, lui diceva che il, la voce paranormale è multilinguistica, multi-interpretabile. Ecco. Certo. Io invece ho trovato, grazie a questa signora Paradiso che grattava su quella eh, la eh, cassetta, eh, ho trovato che mm. invece era lei che assentiva e decodificava in termini linguistici un evento acustico naturale. Quindi, Paolo, un ecco. detalle. Eso que estás explicando puede estar perfectamente explicado por la teoría del lenguaje. del? del lenguaje, quindi linguaggio, può essere ah. del lenguaje. Sí, sí, sí. Existe un evento, un contenido, que todo el mundo lo escucha, evidentemente. Existe un significado que ahí es donde cada percepción es diferente. Hay personas que bajo un mismo contenido pueden mm. oír cosas distintas. A lo mejor la proporción es alta en, que la mayoría escucha lo mismo. Y lo mm. más importante de todo es el significante, o sea, la información que procesa la mente o la conciencia del contenido. Eso que estás explicando yo personalmente lo he presenciado en algunos fenómenos, porque es que se da eso, sobre todo cuando hay varias personas, eh, no hay ecuanimidad, no hay ¿cómo te diría? No se ponen de acuerdo en realmente cuál es la información, a menos que el registro de voz sea de una claridad sí, impresionante. Sí, sí, Entonces, eso que explicas, yo personalmente considero que aplicando la teoría del lenguaje, del léxico, se, entiende perfectamente que no es un tema mm, psíquico. No, no, no, estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Sí, sí, sí. sí, Claro. Parte... se Purtroppo le, le, neuroscienze non hanno fatto un grande lavoro in questa direzione, no. però certamente hanno, eh, fa, hanno eh, scoperto che un evento linguistico, per esempio una parola, mm. dove manca uno o due fonemi in una parola anche lunga, la mm. nostra mente è in grado di, far, eh, di sopperire a questa mancanza y e a creársela da solo. Sì, Quindi diventa inteligible un evento lingüístico con anche mancante de qualche fonema. Sí, sí. Capito? Sí, eh. sí, perfectamente. No, lo que iba a decir es que la parte extrasensorial del lenguaje es que ese mensaje que escuchaba, eh, como ha dicho que se llamaba, Paradiso, sí, el, mensaje que escuchaba cuando a lo mejor eh, rascaba ¿no? un, un material e-, ese, ese sonido <clears throat> era capaz de interpretar de manera extrasensorial un mensaje. Que cualquier otra persona no capta ese mensaje para nada y ella, ese ruido en concreto, hace que su mente de manera instintiva como un, Google Translator, <laughs> un traductor. Como un traductor solo funciona para su psique. Exactamente. Tanto Raúl, También tener en cuenta que existen mentes que no están sincronizadas. Ah, sí, <laughs> pues, También hay que tener en cuenta que en el mundo existen muchísimas personas y hay personas que el equilibrio que se mm. pueda necesitar a la hora de claro. experimentar este tipo de fenómenos, es un peligro eso. È stato provato scientificamente che eh, il cervello umano, l'attività elettrica del cervello umano mm. in stato di rilassamento mentale mm. emette, eh, emette eh, onde eh, eh, alfa. alfa. Ecco, le delta ad esempio quando una persona è molto agitata, molto attiva, ecco, eh, alfa, è quello del, de, diciamo della, della rilassatezza. <coughs> La rilassatezza, abbiamo visto prima ne, nell'esperimento co, con il registratore, le voci che entrano subito avviata la registrazione oppure un istante prima di eh, eh fermare la registrazione. Tant'è mm -hmm. vero che molte volte uno dice porca miseria, proprio adesso dovevano parlare che, che, che ho chiuso la registrazione. Quelli sono momenti di rilassamento mentale, di, diciamo eh, in italiano corretto, un rilassamento attentivo mm. de, dell'attenzione. La curiosità bella che vi do è quella che su un libro di John Eccles, Mhm. famoso fisiologo, eh, premio Nobel della fisiologia del 1964 se non sbaglio, riporta che avevano fatto degli esperimenti con Albert Einstein quando, eh, quando eh, con diciamo, de, un elettrocef- eh, sottoposto Albert Einstein a un controllo elettrocefalografico durante la sua attività mentale eh, hanno, hanno, notato che eh, Albert Einstein aveva le sue intuizioni più grandi, che poi sono sfociate nelle sue grandi teorie della relatività ristretta e quella generale, quando eh, lui era in stato di rilassamento mentale, cioè con alfa dominante, eh, eh, onde alfa dominanti. Mm-hmm. E quindi il fatto del rilassamento mentale eh, è vero che una volta un medium mi ha detto, guarda, che la miglior concentrazione è rilassarsi mentalmente. Mm. Non, non focalizzare, sta là a <laughs> pensare. No, no, no, no, rilassarsi mentalmente, la miglior concentrazione. Ecco. Ponersi è un momento... in sintonia. Eh sì, esatto, quello si parla di sintonia. In sintonia. Sì. E tu Paolo hai sperimentato e ottenuto risultati? Sì, all'inizio all'inizio parlo nel, cos'era? Nel 60, no 60, 74-75. Ho sperimentato per due anni perché volevo verificare se ero in grado di, di, di, di ricevere delle voci anch'io. Ho atteso parecchio, mm, mesi, prima di ottenere i primi risultati. Esatto. Eh, I primi risultati sono arrivati dopo che avevo, eh, che avevo fatto visita a Marcello Bacci, parlo 1972. No, scusa, 75, nel 1975. E Marcello Bacci mi disse, chiama Radio Plaseira, quella risponde sempre, chiama Radio Plaseira. Per Marcello era una emittente ci da dove. E io, senza criticare molto, ho preso, eh, ho, ho, ho fatto l'esperimento come che mi diceva Baci e l'ho ricevuto, Radio Plaseira. Mamma mia, pensate. C'è stata, c'è stata la risposta, solo il nome, eh, Plaseira, Plaseira. Ecco, e allora, allora, una cosa per facilitare quello che, il, eh, quello che io chiamo il eh, modello psichico, e anche lo spirito di emulazione, cioè eh, fare, eh, far riferimento a uno che ottiene dei risultati. E il fatto eh, che eh, uno ottenga risultati, eh, la persona che vuole iniziare dice ma se lui è riuscito perché non devo riuscirci anch'io? Mm. Cioè ah, fa, fa, fa, esattamente questo ragionamento qua. Eh, quindi il, eh, io lo, lo, chiamo nel mio libro il decondizionamento da evidenza. Ecco. ecco perché certo. si può, si può eh, decondizionarsi eh, e quindi ridurre l'attività razionale sulla base dell'esempio pratico proprio. Chiaro. E quella è un'evidenza, se lui riesce, perché non devo riuscire anch'io? Il fenomeno, se esiste, verrà anche da me. I miei esperimenti a un certo punto mi hanno confermato che queste voci esistono. E ho fatto esperimenti solo due anni. Una volta che ho ottenuto questa prova, ma anche belle prove... Interessanti. Ecco, eh, a un certo punto eh, ho dedicato tutto il tempo a studiare gli altri come ottenevano i risultati, perché li ottenevano, che mezzi usavano, per, e, che personalità erano, eccetera. E quello mi ha molto aiutato. Che metodo usavas? Che, che... Io usavo la radio, avevo ah, fatto con la radio. Con la radio eh, eh, avevo, eh, avevo ottenuto i primi risultati, poi ho mantenuto sempre ferma quella frequenza, sui 18 MHz. Paolo. E, mi ricordo <laughs> una delle cose simpatiche che a un certo punto mi vengono eh, una caratteristica delle voci, almeno per mm. quello che, che, ho sentito anche gli altri, è che se tu cerchi una voce non, non ottieni subito quella voce, mm. ma sembra che eh, introducano quella voce altre voci, altre personalità. E allora quella volta lì eh, avevo fatto probabilmente la domanda ma eh, questo, eh, ha, qualche senso questo eh, esperimento. E due, sembrano due, forse anche tre, voci femminili insieme, in coro, mi dicono, oh. in coro, sì, tutte e tre, mi dice, eh, aspetta, com'era? Ma noi siamo lì, ci lasci venire, sì, lui riferendosi a me, lui poi poi, o lui fa i suoi esperimenti, tutte oh. le volte esperimenti nuovi, bravo! No, che spettacolo! Un'altra cosa molto interessante che mi era successa, così vengo a braccio di, dei ricordi, a un certo punto eh, eh, faccio questa domanda, eh, ero reduce dal congresso di Recanati nel 1977. Avevo conosciuto Theodor Rudolph uh-huh. e mi ero innamorato di lui per la sua teoria, eh, che l'ho studiata in tutte le maniere che Eh. E mi ricordo che ho fatto un esperimento con le voci e dico le, la teoria dell'ingegner Rudolph eh, circa eh, l'energia gravitazionale, parlavo di energia gravitazionale, a un certo punto ha, un, ha una, un qualche fondamento, ha un'importanza? La, la, risposta fu, questo avveniva in maggio, okay. la risposta fu conferma entro quest'anno. Oh. Oh. Eravamo in maggio. 19 settembre su un eh, giornale locale eh, aprendo che eh, che tramite il radiotelescopio di Arecibo, quello che hanno purtroppo distrutto poco tempo fa, quello nella collina di 300 mm. metri. Oh, sì. Sì, tramite il, telescopio, il radiotelescopio di Arecibo eh, avevano eh, ricevuto de dei segnali radio di una pulsar, mm -hmm. ma la pulsar eh, adesso non ricordo in che costellazione, do, da, da, che parti dell'universo si trovava, non ricordo mentalmente, ma eh, ricevevano queste, mh, mm, mm, questi, questi, segnali da questa pulsar, che poi questa pulsar ha, in genere, una pulsar in genere, ha dei microsecondi, ma di una perfezione unica, perché ruota, e come ruota manda questi fari, mm. eh, diciamo, in, eh, eh, verso... E quando che lo, <clears throat> eh, questo qua era evidentemente orientato verso la Terra, non aveva questa caratteristica della precisione, ma aveva delle alterazioni del tempo. Sì, non era precisissimo come doveva essere. Come se fatto, come assolutamente era? Gli scienziati all'epoca, eravamo nel 1969, mi pare, eh. gli scienziati eh, dicevano che l'unica spiegazione di questa anomalia può essere ricercata nelle onde gravitazionali. Mm. Quindi risoluzione. Ah, la teoria di Rudolf circa l'energia gravitazionale ha un senso? Ecco, quello che dicono le, come spiegazione di questa alterazione l'esistenza probabile delle onde gravitazionali di Einstein. <coughs> che poi è successo un paio d'anni fa che effettivamente grazie a Le- e grazie a Virgo in Italia, i due, i due det- detector eh, sì. per, le, per, le, per ricevere le onde gravitazionali, hanno confermato l'esistenza delle onde gravitazionali. Mm-hmm. Quindi è stata una conferma entro quest'anno. E così fu. Energia gravitazionale ha un senso, la teoria di Rudolf eh, eh, circa le onde gravitazionali hanno un senso, ecco, la conferma dopo un anno, che era ancora una conferma per quello che si conosceva all'epoca. Certo. Mm-hmm. Oggi eh, è, è, è dichiarato ufficialmente l'esistenza, è dichiarata delle onde gravitazionali. Mamma mia, che spettacolo! Ehm, Secondo te, che ruolo, riagganciandoci anche a ciò che hai detto prima sul modello psichico, no? che ruolo gioca la medianità nello sviluppo proprio della, del fenomeno? Del fenomeno? Oh, bene, bene, bella domanda qua. Allora, io ho osservato, mh, mm, grazie appunto allo studio delle voci, che il fenomeno è destinato a migliorare nel tempo. Okay. Se uno si dedica con eh, regolarità e con passione a questo fenomeno, nel tempo eh, ottiene dei risultati sempre migliori. Tant'è vero che c'era un medium eh, di Ravenna qui in Italia, eh, certo Buscaioli, il quale aveva cominciato a fare delle esperienze proprio con la radio, okay. quindi con la psicofonia o con la metafonia. Poi piano piano, eh, essendo sempre eh, applicato, avendo sempre applicato con regolarità queste, queste esperienze, si è trasformato in medianità in corporazione, oh. con anche materializzazioni. Quindi la medianità è senz'altro, fa parte, diciamo, del modello psichico, mm-hmm. però è destinata sempre a migliorare nel tempo purché ci si dedichi con regolarità, con eh, una certa regolarità. E questo cosa fa? Va nient'altro che ad arricchire quello che sono, è il patrimonio del modello psichico della persona. Chiaro. Mm. Quindi, eh, collegandomi adesso, introducendo Marcello, no? È il vostro sì. lavoro. Eh, prima tu hai detto che eh, dopo che hai visto Marcello e che ti ha dato proprio una dritta sì. su quale radio contattare, sì. poi tu hai contattato, ok? Quindi è possibile che in qualche modo la medianità si attivi anche per la fiducia, quindi per il contatto ah, certo. tra... Quello che ti ho detto, il decondizionamento da evidenza. È quello, ok, è quello. eccolo qua. <laughs> il decondizionamento da evidenza. Infatti, eh, per cominciare bene a cercare di avere dei risultati, mm. sarebbe opportuno che chi vuole dedicarsi contatti e veda qualche persona che già ottiene le voci. E certo. allora, sempre per questo problema del decondizionamento da evidenza, può ottenere con maggior facilità. Certo. Marcello, quando l'ho conosciuto nel 75, aveva, eh, faceva esperimenti con, la, eh, con eh, il microfono e il, eh, il, registratore, un registratore commerciale dell'epoca, marca Sa Saba era Saba. la casa costruttrice di questo, di, questo, di questo registratore. E mi ricordo che otteneva delle voci diciamo, molto chiare, molto chiaro, diciamo, interessanti perché le capivo e quindi... Comprensibili. Comprensibili. Poi sono ritornato dopo un, un cinque anni da lui. Le sue voci erano decisamente migliorate al 200%, con quel carattere impulsivo che facevano, con quella cadenza tipica. Mm -hmm ma è veramente eh, al 200% migliorate. E da lì eh, è nato anche un, un, pensierino che avevo fatto, una, diciamo un pensierino, una considerazione, che se ascoltavi con molta attenzione le voci, a parte le diverse qualità, no? se Marcello era sereno, eccetera, otteneva delle ottime voci. Se Marcello era agitato, era un carattere particolare Marcello, eh? <laughs> era, era, era, lunatico. Era lunatico. <laughs> ecco, se, se, era invece mm, stressato per problemi familiari, eccetera, le voci erano eh, veramente difficili da capire. E, ehm, e di conseguenza eh, le, le voci di Marcello sono evolute nel tempo. Mm-hmm. Ecco, è sempre maggiore. Poi eh, non so, una, una, volta sola ho avuto l'occasione, ma anche lì, prima di accettare per buono quell'evento, devo ancora digerirlo. Eh, però ha avuto degli effetti fisici, eh. testimoniati da tante persone, degli effetti fisici. Io ne ho visto solo uno, quindi tu hai assistito a qualcuno di questi effetti fisici? Uno. Uno. uno. Come era? Ero, ero... Lui aveva un tavolo a parete, eh, verso la parete del suo centro, su cui eh, c'era la radio e altre apparecchiature. Io ero nell'angolino che stavo predisponendo il mio registratorino portatile per registrare quello che eh, dell'esperimento che avrebbe eh, fatto seguito a, al, a, a, questo, a questo mo momento di, di, di, di settaggio mio, del mio magnetofono. A un certo punto una manciata di sassi, ma non sassi sassi proprio, sassi quelli un pochettino eh, diciamo ricercati, eh, minerali. Ecco, ok, tipo pietre, ah, prova di, di, di, valore. No, no. Sì, sì, sì, sì, Pensa, ah, sì. proprio l'ho sentito. Una... Io ero nell'angolo, qui avevo la parete e qui avevo eh, altre apparecchiature di, di Marcello. A un certo punto arriva una sassaiola, un, un getto di sassi Così. verso di me, verso il tavolo. Wow. Ecco, io l'ho interpretato come un fatto buono, tutto sommato, però non avevo gli occhi dietro, quindi non sapevo cosa è successo dietro. Dietro c'era Marcello, sua moglie e tante altre persone. Non penso certo. che lui possa aver lanciato i sassi eh, di fronte a, a, ad altri testimoni. E certo. poi il fatto che io non ho se sentito questa sassaiola andare sulla parete e poi cadere, ma l'ho sentita proprio Ah, venire dall'alto. Ecco, l'unico effetto fisico che con Marcello eh, ho, ho, avuto occasione di assistere. Ecco, l'unico, però eh, a testimonianza degli altri. Certo. Marcello si è mai fatto pagare per le sue sessioni? Per come? Ah, per le pagare? No, mai, mai, mai. assolutamente, mai. Ogni, ogni sessione, quando eh, andavo da lui, ma ogni volta lui faceva esperimenti praticamente, non dico tutti i giorni, ma una volta, due alla settimana senz'altro. Invitava sempre le persone che a lui telefonavano. Sì, persone che avevano perso il figlio eh, o altri cari, eccetera. E lui li faceva venire tranquillamente e ogni sessione di, esper di esperimenti con lui erano presenti 50, 60, anche 70 persone dietro. Ecco, e tutte venivano nella speranza di sentire il proprio eh, caro. Esperimenti con Marcello Bacci, ok, sì. nel 2004. Perché quella sperimentazione in cui le valvole buone sono state rimosse dalla radio è stato così importante proprio come esperimento? Sì, allora, ci sono stati due, due tentativi. Il primo tentativo io non ero presente, però so con eh, certezza, perché testimoniato da, da, da più persone presenti, era stato tentato di rimuovere le valvole. Okay. Le valvole su quella radio sono cinque. E nella relazione lì trovate anche il tipo delle, proprio la sigla di ciascuna valvola. Allora, era, la prima volta cosa era successo? Hanno tolto solo tre valvole, perché Santi, che era il radiotecnico amico di Baci, aveva smesso perché scottano le, le, le valvole. Chiaro, e allora tre sole e io eh, quando l'ho saputo, e no, porca miseria, solo tre tutte dovevate tirare via, no? Allora quella sera che ero lì si decide di fare un esperimento e di levare le valvole. Allora Santi, che era il solito, Santi prendi qualcosa, uno straccio, qualcosa, ma stasera dobbiamo tirare via tutte e cinque le valvole. E quella sera abbiamo tirato via tutte e cinque le valvole. Quando è iniziata la voce a entrare, normalmente con, con Baci tu potevi girare la manopola della sintonia, la voce restava sempre ben centrata. Cioè la <laughs> radio non funzionava più come radio, era un ecco. mezzo per le voci, messo a disposizione alle voci. Quindi tutto quanto silenziato e la voce perfettamente centrata. Man mano che si tirava via le valvole, la voce continuava bella chiara, ma preso dall'emozione di quel fatto lì, io ho detto, io mi inginocchio davanti a questo effetto. No, questo io, io mi inginocchio, no, è troppo grande. E continuava a parlare, continuava tirata via. Eh, ma ascolta, no, no, no, tira via tutte e cinque. E la voce parlava tranquillamente, come ha iniziato, così anche con le valvole tutte tirate via. Marcello, <coughs> se eh, irrigidito, Mm. probabilmente, perché diceva mettiamo troppo, troppo alla prova quelle entità. E, e d'impulso, in, in, Italia si dice incassato <laughs> ecco, incazzato, preme il tasto, il tasto de, dello stop. Per spegnerla. Sì, per spegnere la radio. E da quel momento la voce è continuata, però a un certo punto, eh, guarda, la, la, la, la sequenza è questa. Allora, istante zero, spegne la radio. Poi c'è un momento di silenzio. Dopo 11 secondi si possono udire l'inizio fischi modulati, sonorità simili a colpi di frusta, ed il segnale convenzionale ricorrente simile a un vortice d'aria. Si inizia a udire una voce frammista a fischi, al ventunesimo secondo. Al 44 secondo la voce finisce, ma si possono udire ancora fischi e il vortice. Dopo 50 secondi i fischi finiscono. Dopo 56 secondi il vortice finisce. Silenzio per un minuto e 82 secondi. Mm-hmm. Tutti fermi là a, a sentire. Dopo 109 secondi si inizia a udire un nuovo vortice, che era tipico il segnale quando entravano le voci. Dopo 127 secondi, nello sfondo si può udire una voce eh, maschile che sembra commentare l'esclamazione di Mario Festa, che era uno presente, siete grandi. Eh, sì. E poi, dopo 140 secondi, fine del vortice e fine del contatto. In oh. totale è durato il tutto 2 minuti 33 e segundos. Senza radio y e a válvulas spente. una, cuestión que yo me planteo e, en, esos dos minutos que tú comentas, desde que se quitan las válvulas hasta que Marcelo para la radio, sí. pasan dos minutos. ¿Tú crees que puede influenciar en el fenómeno o en el mantenimiento del fenómeno lo que se le denomina el psiquismo de las cosas, la, cualidad, la cualidad que adquiere, por ejemplo, la radio de Marcelo como un ente psíquico, como si estuviese contaminado. No sé si me explico. Sí, sí. sono i condensatori di uscita della radio, che sono due grossi condensatori, che la carga carica non, non, non, si scarica immediatamente. Sì, lo ah, entiendo. Eh. Ecco, quindi anche eh, quello ha favorito eh, l'estensificazione della voce, mm. logicamente. Eh. Perché il fenomeno è, è, è, evidente che la voce, secondo ormai il modello psichico di Bacci, avviene eh, quando a un certo punto si contatta una personalità. Bien. Ecco. E il modello è che fino a che c'è eh, che la radio funziona normalmente come radio, però eh, sintonizzata zona bianca, diciamo non, non, modulata, e quindi la voce è, entra nella radio nel modello psichico di Baci mm -hmm. e rimane e, e, diciamo operante tutte le volte che viene richiesta una domanda o altro, ma sempre attraverso la radio accesa. Qua è spenta la radio, quindi già il modello psichico comincia a vacillare mm-hmm. perché eh, la radio è spenta. Però il modello è sempre funzionante, sebbene diminuito, ma sempre funzionante, perché eh, sta voce eh, che viene tramite Marcello a un certo punto si manifesta, ma sempre con meno intensità. Mm-hmm. Dovete sapere che dopo questo esperimento Marcello, <laughs> cioè, a parte che sei arrabbiato perché abbiamo messo troppo, eh, in, ehm, abbiamo, abbiamo peccato, troppo la corda. Ecco, sì, eh, sì, teso troppo la corda, abbiamo peccato di presunzione. Però lui dopo per un mese e mezzo non ha ricevuto più nessuna voce. Sicura. Se voi, recuerdo a, Marcelo acariciando la radio. O sea, es que en realidad siempre pensaba que esos equipos se habían impregnado de ese modelo psíquico. y de hecho funcionan como mero instrumento, pero como si realmente... Es una prolongación de tu cuerpo. Una adquieren, adquieren, una cualidad psíquica. Por eso te comento lo del psiquismo de las cosas. Sí, sí, sí, sí, sí. Prende vita, è come la bacchetta magica, sì, okay? sì, sì, proprio così. Ah, mhm. bene. Ehm... Un'occasione, un'occasione, non dopo questo esperimento, eh, è avvenuto ancora qualche anno prima. Non c'ero io, ma c'erano eh, altre persone che poi hanno fatto il verbale, eccetera, il quale dice questa voce, il problema non è di definire il mistero, Mm. ma lasciarsi penetrare dal mistero attraverso gli occhi della fede. Mm. Conta molto la disponibilità del cuore, ma soprattutto è importante chiedere allo spirito l'ospitalità del cuore. Sì, sì. Questa è una tocchiata per tutti i, i, i, gli studiosi di questo fenomeno. Eso, è fisica e spirituale. Esattamente, <laughs> esattamente così. Le voci di Marcello a livello acustico avevano delle caratteristiche ben precise? Sì, sì, sì, senz'altro. Vabbè, ah, una volta eh, eravamo a una radio eh, in Brasile e avevo fatto ascoltare delle voci di Marcello. L'interlocutore mi dice, ma quello è, una fake eh, news, <laughs> non, non, non, non sono voci autentiche, perché te le, te le faccio anch'io. E, e, e, ma io ho detto, guarda, che eh, io seguo da tanto tempo Marcello, ma Paci, e ti posso dire, ho detto che sono autentiche. Però, pensandoci bene, la caratteristica di quelle voci è che a un certo punto con un registratore eh, a nastro io mm. ho qua un Revox che posso staccare praticamente eh, i riavvolgimenti e posso far scorrere davanti la testina di lettura il nastro e quindi sentire eh, l'evento sonoro. Sembra che la voce che si manifesta parta con una velocità, poi eh, cerchi di modulare la sua velocità in modo tale da cercare un punto ottimale. Mm. Infatti il timbro si sente solo per originale maschile o femminile, solo per un, un piccolo istante, se no mm. è tutto come accelerato e, di, e, e rallentato, accelerato e rallentato. Esatto. Mm-hmm. Come si potrebbe fare appunto questo, questo esempio appunto con, con, il mio registratore che posso levare via i, i i motori di riavvolgimento e far scorrere il nastro a mano davanti al testino di lettura. Ecco, ecco però questo Marcello non era in grado di fare, perché Marcello era un commerciante di elettrodomestici, ma di tecnica non era un granché. Mhm. Era Santi, era il suo tecnico ecco. di fiducia. Una, una ecco. domanda per, per, gli scettici, okay? sì. che prima mi sono dimenticata di, di chiederlo, credo che sia collegato a quello che hai appena detto, no? che la, la conoscenza di Marcello non era tanto grande da creare anche un, un fraude elettronico. Esatto. Okay? Perché non alla fine... Non era in grado di farlo. Ecco, non era proprio in grado. No, proprio non era. Ecco, era quindi... un ignorantone da un punto di vista <laughs> anche del, della cultura. Eh. Lui si è fatto molto studiando sui libri di, di, medianità, eccetera. Quindi quando attaccava a parlare, parlava con competenza, ma si era tutto preparato tecnicamente non, non, non era un granché. E per cui io escludo completamente la possibilità che Marcello abbia <clears throat> barato. Posso solo dire che io metto una garanzia perfetta sulle voci di Marcello, perché ho conosciuto lui, ho conosciuto l'apparecchiatura, ho verificato che tutti i cavi di dietro dove vanno a finire, eccetera, perché lui si era portato dove aveva la radio, ha preso una derivazione dall'altoparlante e si è portata mm. nella, eh, nella, sala vicina per fare l'esperimento col tavolino, perché poi si è messo a fare col tavolino tante di quelle robe. <laughs> Io Marcello ti dico, metto le mani sul fuoco per le voci, quello lo sì, e sull'autenticità delle sue voci. Peraltro non ho assistito a cose del genere. Mettiamo la mano sul, sulla buona fede di Marcello e sui grandi risultati che ha ottenuto. Oh sì, oh sì, senz'altro, eh. senz'altro. Sì, perché Quindi. faceva delle cose che, che, al buio, per fare le, le, le, le sedute medianiche, chi controllava niente? Eh. Quindi io tra l'altro non sono mai stato perché la seduta medianica proprio non mi interessa, mi interessava le voci, quello sì. Certo. tecnico mi interessava come, avvengono, eh, come eh, nascono, eh, che alimento energetico hanno le voci, da dove provengono, questo sì. Uno studio più, più tecnico. Mm. Ci vuoi parlare per concludere del progetto Sfinge? Ah beh, quello è il, il, il più bello e senza ombra di dubbio, è con una punta di orgoglio, è il più bel e, eh, studio che abbiamo fatto di carattere scientifico per le voci. Perché eh, come eh, avrete letto, ve l'ho mandata, no? l'edizione anche inglese, italiana, eh, come avete letto, io non dico niente circa la provenienza. La provenienza ognuno poi trae le sue conclusioni certo. proprie e private. Io parlo soltanto della voce paranormale, che è una voce a tutti gli effetti, un, evento, un evento linguistico, dimostrato perfettamente mm. e, e, con tanto di evidenze obiettive, eh, documentali, di quello che eh, eh, affermiamo durante, durante i vari verbali. Abbiamo trovato innanzitutto che queste voci sono simili alle voci umane, ma non uguali. Sono simili perché hanno le caratteristiche elettroacustiche per alcuni versi uguali a quelle umane, per altri versi non, non si trova nessuna rispondenza a quelle umane. Per qual motivo? Perché noi sappiamo benissimo che la nostra eh, diciamo le nostre corde vocali quando parliamo emettiamo una frequenza fondamentale che poi viene modificata, rafforzata, che ci conferisce il nostro timbro dalla configurazione della gola e della bocca. Ora, le voci paranormali molto spesso non hanno la frequenza fondamentale. Però, in compenso, abbiamo le frequenze multiple della fondamentale, che si chiamano formanti, che esistono realmente su, sul grafico, però manca la fondamentale. Altre volte invece abbiamo la presenza della fondamentale, però l'assenza delle formanti, o addirittura qualche formante che manca del tutto, mm. e, e altre che ci sono. Quindi diciamo che viene, diciamo, si può contestare il principio della causa-effetto, nel senso che quando c'è la fondamentale, l'effetto sono le formanti, laddove mancano le formanti non, non, non, abbiamo una causa ma non abbiamo un effetto. Perfetto, mm. chiaro. E, e quindi sono voci simili a quelle umane, però caratterizzate da alcune peculiarità tipiche delle voci paranormali. Ecco, questo è molto importante. Quindi noi abbiamo dimostrato con tutta la documentazione che avete, avrete visto, sì, abbiamo sì. Dimostrato, dimostrato che le voci sono una realtà linguistica, che hanno un contenuto. Ecco, e sono reali, non, non illusioni o allucinazioni psicoacustiche. È l'unico lavoro che abbiamo fatto eh, che è conosciuto in tutto il mondo, ma non sono al corrente di cose, di, di altri, di altri studi fatti in <clears throat> altre parti. Quindi in qualche modo diciamo che la prova eh, diciamo l'unica prova, tra virgolette, perfetta che abbiamo è ciò che hai appena detto, quindi queste voci di prova linguistica. Sì, Perché esatto. ogni volta che si cerca mm. di dimostrare tutto il fenomeno, accade sì. qualcosa che sfugge. Sì, sì, anche quello. Eh, quella, questa, questa, questa è veramente, diciamo, l'esempio tipico dell'intelligenza che sta dietro il fenomeno. L'intelligenza che sta dietro il fenomeno. Dietro il fenomeno perché il fenomeno è molto intelligente, nel senso che ci è dato di conoscere alcune cose, però non completamente. Mm. Eh, l'esempio, mi ricordo, porto sempre questo esempio, de, proprio dell'ingegner Traina. L'ingegner mm. Traina ha fatto visita a una signora che faceva, che faceva eh, la psicofonia con un vecchio recitatorino geloso con le bobine, eccetera. E quella volta eh, è, andato, è, andato, a sentire le sue voci. Mentre faceva sentire le varie voci, eh, Traina le registrava tutte col proprio registratorino. Poi è arrivato il momento di una, di una voce dove che la signora Gigliola della Bella, la signora della Bella, ferma il registratore e dice a Traina, eh, Carlo, questo non, pu non puoi registrarlo perché l'ho promesso per l'analisi al dottor Corradini di Fermo. Uh mm-hmm. -huh. Allora, questo per piacere non registrarlo. Carlo Traina riavvia il registratore, il suo, di nascosto, e poi continua e fa finta di avviare il registratore quando poteva farlo. Ecco. In realtà, alla fine di, de, de, de, della serata, eh, ascoltando la, la, la registrazione, c'è tutte le voci che eh, aveva registrato che erano concesse. Dove c'era il no che doveva andare all'ingegner Corradini, silenzio muto. <laughs> ecco. ha smesso di funzionare magicamente il registratore. Esatto. <laughs> esatto. Un'altra, un'altra prova del fenomeno intelligente, sempre ingegner Trina. Trina riceve una telefonata da parte di una signora che aveva avuto una precognizione tramite le voci. Signora, mi raccomando, mi dice eh, Traina, mi raccomando, mandi una cartolina postale, non una lettera, una cartolina postale. C'erano in Italia un, eh, una cartolina con nessuna effigie, con il nome e eh, il posto per l'indirizzo e poi tutto bianco davanti e dietro per poter scrivere quello che invece di scrivere una lettera uno scriveva una cartolina postale. Mi raccomando, mandi la cartolina postale perché su c'è il timbro che dà la data. Chiaro. Eh, metta lei la sua data e, met, eh, e mandi, mi raccomando. Bene, il, la signora fa esattamente come è stato detto, soltanto che quando è arrivata la cartolina postale a Traina è arrivata senza, senza il timbro postale, quindi non c'era nessuna precognizione dimostrata. Non lo sappiamo. No, vale. no, vale, ya no sirve. È, è, un, è, così il fenomeno, è intelligente. E, e, e direi che per me è forse la, la cosa migliore e la prova migliore che è un fenomeno veramente autentico certo. e che certo. può essere di natura anche spirituale. psicospirituale. Certo. <laughs> Ecco, esatto, certo. perché un, ha una logica, un'intelligenza dietro. Assolutamente. yo quisiera hacerle una última pregunta comprometida. Una pregunta comprometida. Eh, Paolo, mm, sí. todo el fenómeno en sí, todas esas experiencias, todos los esos investigadores, todas esas personas que experimentan este fenómeno, desde tu perspectiva interior, ¿qué objetivo crees que tienen estas experiencias? a, eh, dónde, a dónde nos quieren llevar? Ma io penso che tutto sommato è un eh, grande elemento, eh, diciamo, è un grande elemento probatorio, uh mm-hmm. -huh. quindi non prova, ma elemento probatorio o indiziario che esiste veramente l'aldilà. La certezza no, Chiaro. non ce eh, la può dare perché, eh, perché se, se, il padre eterno la concedesse, le, le, la verità, si avrebbe tolto la, la libertà di pensiero. Chiaro. Il famoso libero arbitrio. Libero arbitrio. quindi dietro questa morale eh, sta, sta, sta, sta, dietro queste, questo fenomeno sta anche un aspetto morale che ti dà tanti elementi indiziari ma non ti dà la prova assoluta. Paolo, mm, Pamela, eh, José Garrido, pero soprattutto Paolo, muchas gracias por estar en Tiempo de Misterio. Ha sido un placer para todos nosotros. Hemos aprendido mucho, pero es verdad que ha sido una lección inolvidable y esperamos eh, verte pronto, tener otra charla porque se aprende muchísimo, como he dicho. y nada, espero que la vida te sonría y <laughs> que alguna vez vuelvas a investigar y vuelvas también a experimentar con la radio. Muchas gracias. Paolo, Gracias, gracias, gracias, grazie. un placer para mí. Yo te, agradezco personalmente estos momentos porque desde que nos conocimos en Groseto hasta hoy siempre ha sido una experiencia intelectual, algo que para mí es único. Es único. Tiempodemisterio.com En busca de la verdad.